Hace dos mil años, Jesús dejó las instrucciones que la Iglesia debía seguir. Un hombre, llamado Martín Lutero, siendo sacerdote, fue enviado a una misión a Roma y allí vio que la Iglesia enseñaba que el perdón de los pecados solo se podía lograr de dos formas, con buenas obras o bien pagando a la Iglesia. En ningún momento se nombraba que el perdón se alcanzaba por gracia divina. Fue así como Dios abrió los ojos a Lutero y le hizo ver que la Iglesia se estaba alejando de él. En octubre de 1517, Lutero clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Estas se resumirían en cinco solos. Solo las escrituras, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo a Dios la gloria. Lutero no quiso fundar una nueva iglesia, él quiso que volviera la iglesia al plan original. La iglesia católica se levantó contra Lutero y sus tesis, pero muchas personas decidieron dejar sus malas costumbres y volver a acercarse a Dios, creando así el protestantismo. Al día de hoy han pasado 500 años. Los tiempos han cambiado, pero la reforma continúa.